Kale, ebera UG Lifestyles. Mwebale nnyo okuba nga mutugoberera. Kwe tusinze okuba nga tubaweereza ne tubatuusaako byonna byemu byemweta okuba nga mmanya some of those. Tugeza okuba nga tunywa ku stories abo ba celebrities bamwe, mikwano gyammwe abaaka bye mwagala ennyo ne tubawugeza okuba nga tutematema engeri gye bakolamu obulamu bwe n'engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Ah, wano ku lifestyle tugeza okuba nga tukugirayo obulamu bwabwe batambuliramu abantu bamwe bwe mwagala ennyo. nitubutematema briefly etulaba ani yani wa wavude na lwacha ali awali sometimes church yamba ko bulamu bwaffe namu abakiriza mu kongera okumanya abantu bamubebani Olako lalo njaga tunulireko ku mchara manyikidwa nga Zari Hassan oba gomita Zari the boss lady ah omchara no amanyaga matufu ye Zari Hassan azalibwa jinja eranga mchara musoga ono alimu omusayi omuwalabuwalabu olw'ensonga ejjinja eyo abawalabu abayindiyindi abo bafukasiti bangi nnyo olw'ebyafa byekibuga jjinja nti emyaka gyaki gyasooka ndoza yali capital city ye uganda era itisan industrial center nti abayindi abo abawalabu abasuubuzi batuukira nnyo ejjinja ne basiisira jjinja kamuli ebitundu byawe iganga abantu abalina omusayi omutabike bangi olw'ebyafa byekyo ekyo ekyo ekyabagwira abajja ennyo ne basiisira mubitundu byawo ekyavaamu ne bakola intermarages n'abaddugavu bawano ne bagenda nga bazaala abaana abaana abaana ogenda okana nga tufunye kale eyo nyingi nnyo mu jjinji era e, bwotuuka eri so common omukyalo ono azaalibwa omukulu amanyikiddwa nga nassa oba nasul hassan ye taata we ate nga nennyina amanyikiddwa nga malima hassan eh, malima hassan ye maama wa zari so Ono azaalibwa lukumu lwenda nsanvu mwena nga abiri mu ssatu septemba okusinza ku biwandiiko bye biri official nsanvu mwena okutuuka olwaleero gye byemyaka emika osoogattamukaawo naye n'olaba emyaka gy'abalina woba oyogera currently etuli wano ali myaka ngaana plus uh, fourth floor aba yagiyingira dda aba kikwasaganya ono omukyala is a ugandan best south african bwe ntegeeza ugandan best south african maa ntegeeza munna uganda abeere south africa era nga yomu ku bannayuganda abasinga okubamu ne ku ssente nga bakyala abatanyigirwa mutuuke omukyala ono zari hassan she is a socialite yomu ku bannayuganda abasinga okugobererwa nyo naddala ku instagram wamaanyi nnyo abantu bamufolowinga nnyo olaebyo ebyajjakola ebyenjawulo n'obulamu bwekisocialite bwabeeramu ono yasomako okusoma kwe kuli nnyo clear indicated waggulu ku levo ya waggulu naddala ng'asomera ejinja girls gye yamalira okusoma kwe era ngeyo gyeyatandikira ebirowoozo byokwagala okufuuka sita omukyalo ono bwe yabeera ejjinja eyo gyeyegera okuzanya firimu n'okutandika okweta bamitu byokuba amazina mpola mpola bwato nagenda ngaatambuza obulamu bwe bwe yava ejjinja ss yafunako omukisa n'asomerako e london nasoma ka diploma oba diploma mu cosmetology cosmetology okuba kulongoosa nsu z'abakyala n'okukola ku nsonga z'okwewunda yoyo yasomera london eyo era bwatyo natandika okubanga kubasaganya obulamu ono omukuva ejjinja bwajja ekampala obulamu yatandikira nnyo okubuddukanyiza mu mabaala ag'enjawulo ng'azina kalio kino okuyimba obulima bw'abazungu oba amusembeze nnyo eri abantu ab'enjawulo ate kaali kawala kalungi akalabika bulungi akato kali beautiful so abuntu nga mulungi emikisa mingi kweyonera bwatyo uh, bwafuna omukisa mu myaka gy'enkumi ebbiri neyewangulira omusajja kumi bbiri gubiri gumwawo amanyiddwa nga ivan semwanga ono agambibwa okubeera nga yali turning point ey'obulamu bwa zaru hassan okufuuka kyebuli esaawa zino ono esemu nga ivan omugenzi ye yali yebeerera south africa eyo nga yasookera mu kubeera musawo wakinnansi eyafuna akasente oluvannyuma nainvestinga sente ze mu bizinesi z'okuzimba amasomero ze gebayita brooklyn schools oba amasomero ago ge south africa amangi ge baateekayo n'afuna sente mu kusuubula mu kukola zidiro ez'enjawulo bwatyo yasalawo neyewangulira zali hassan ebyatandika ng'ebyokusaaga byafuuka siriyansi ogenda okala ng'amuwasizza nga mukozeemu n'embaga enamba bwatyo oluvannyuma kale baabukana 213 naye ngaobulamu bwa zaliasani ono abadde socialite obulamu bwobusinga obungi abadde yagezaako n'okuyimba okuyimba nakuba nekulaalira ah, obuyimba bwagana okutambula ah, n'asigala kubeera mu bintu byakukola modelingi bintu byakubeera mu zipatepate ez'enjawulo bintu byakuteeka bivuluvulu alina ekivulu kye baita all white party kyategeka ekibeerawo buli end of the year kibeerayo ku gavuna ndowooza batero kikuba badigize kizenga kimutunde nnyo mukubera nga sponsoring ebintu ebyenjawulo n'okubeera nga funa endosement ez'amakampani ag'enjawulo naye nga amaanyi ga ssente agabadde nga gagolesebwa omukulu ivan semwanga bye gamukwasizi gwegasinza okuzimba zari n'afuuka ow'amaanyi olw'ensonga nti eyamanya target tewali n'asalawo neyeteeka ennyo mu kunoonya essente bwe yanoonya essente sente nezimuwa erinnya era bwato n'afuuka owakabi zari asani ono alina abaana be yazaala mu mukulu semwanga yamuzaalamu abaana basatu balambirira bwatyo nazaala n'abaana bala babiri mu diamond naye nga semwango ono bwe baayagalana for some good time ne batuuka ne baawukana bwe baawukana uh, obufumo ne buggwawo zali naanoobayo nadda mubibye bwadda mubibye naddamu naafuna omusajja eyamuwasa buto yafuna diamond platinum south africa i mean e tanzania ono omuyimbi n'amuzaalira abaana bameka babiri Desirano is a, is a good strategist mu kubala ebintu bye bwatyo nabanga eri akifunyemu nga nakifunyemu era bana ababiri abasajja be okuli omugenzi yali soosi ya sente z'obulamu bwona omwana muwala bwe yakkiriza okukola embaga n'okuzaala omwana zaali hasani obatuka okwawukana ne dayama ne semwanga teyasaba divorce era tebakola divorce ndoza ne semwanga yali akibaze nti divorce weneebaawo amateeka gajja mukwata amalize ngaafiiriddwa hafu yebintu bye bwati osema nga yagana okuddamu okuwasa wadde ngaoni yatambulamu nakola ebibye kitegeeza mumateeka yasigala ye mukyala wa semwanga ali official era bwatyo semwanga bwatuuka okufa zari yawanvu yafuna ebyobugagga ebiyitirivu ennyo ebyamufuula omugagga kubanga yafuna 50 percent ku mugabo gwa ivan semwanga abaana be ne batwala 30 percent ebiza eh, sego ne bazigabira family nabe mikwano kiregeza ku byobugaga byonna semwanga byayina ebyobugaga 80% yabitwala kubanga wabafunye byengo omuntu omugabo atano ku buli kikumi abafunye half ebyobugaga bya semwanga byonna then ate ne ku bya semwanga byenyine byali bisigadde waatano kwali kuli kaasa atunga gaabaana nago ne bagamukwasa ngo nga mama w'abaana of course ate abaana bato yalina obategeera ekiddako bwatyo naba ng'alondikana muno mwe muli amasomero amayitirivu ennyaga le south africa ge bafunyemu nnyo sente mwe muli amakampany agatunda amataka bwe balina ezimu ku kampany ezisinga okukola property dealing e south africa mwe muli ebizimbe ebyenjawulo nezi hoteri ezenjawulo zebaze bewangulira bwatyo naba ng'afuna stand off ya sente at the same time nokubeera ng'abadde endosit n'afuuka ambasada wa kampanies ezenjawulo okuli benz uh, motoka za benz ezijja mu africa y'omu ku bo abazikwasaganyamuko okubeera <clears throat> ambasada bakuwa dipers ezenjawulo mu tanzania n'okubeera ambasada mu macampanies agenjawulo ne products ezenjawulo ennyo ennyo chise brand nti bwomukwasa project yo esobola okutambula netunda ono omukyala zaru hasan era abantu bangi bamukkirizaamu nnyo ne wano mu uganda abadde nga atambulira ku projects ezenjawulo ngeza miss uganda abadde nga jyanziberamu n'azikwasaganya so bwatyo naaba ng'afunye nnyo ssente obulamu bwe bwave wa diamond emine wansemwanga ofcourse yalina okufuna obufumbo obulala najja alabuka n'afuna obufumbo bw'omuvubuka omuto ah, diamond platinum eyo n'azaala abaana babiri naaba nga yeesigidde ekintu kitegeeza ebyogaga abaana ebagenda ofunako newaayinawo omugabo kuba diamond afunye nnyo ssente e tanzania muyimbi asinga obugaga e tanzania afunye sente mpitirivu nnyo alina abaana babiri balamba muwonozaali kitegeeza wakiristuko 30% baligimuwa ne bagikwasa abaana kitegeeza ebibetse emikono gye bwatu nabanga yewangulidde ebintu ono atambulidde nnyo mikono gy'abasajja abalala okuli omusajja amanyikiddwa nga mike sonko omuku bamwegomba in fact bwe yabeere baddayo amandozi yafumba emyaka ng'esatu bw'aba yafumba nnyo nayo n'anobayo mu 2014 gy'oli abalamu wano waviiriddeyo 2014 2018 ndowooza mm. waviiriddeyo ngaafumbi emyaka gyenga esatu gijo uh, bufumbo bwagano makinga era yasonga olugalo mudayamadi ti musajja mwenzi nnyo amugattika bwatyo natambulamu bwatambulamu nabeera freelancer ne gafuluma nti gavana wekenya mike sonko amwegwanyiza omumusajja basinga sente e kenya yino naba ngaafunayo ne gafuluma nti yalinako enkolagano yenjawulo neba peace kweya naye naba ngaafunayo ne gafuluma nti waliomusajja amanyiddwa nga king bay omugagga esouth africa omukubairamu ku sente za construction naye namwefunza bwatyo nabanga sente azifunye mu ngeri obwetyo eyokubeera hasla oyokubeera struggle eyokubeera omugezi mu kintu kino naloodikana ye mukyala zari hasani so bwatyo bwali briefly bwatyo bazazimba obugagga bwe n'okubeera omugezi n'amanya ekyokukola n'ekiddako onono ngaovudde ku ebyo omukyala mwejasi nti avuga emotoka ezebbeeyi kyekisooka ategeera ebintu byebbeeyi atambulira munyonyiza bbeeyi fast class abeera mu bintu ebirungi obulamu bwe bonna byakwasaganya abaliwo okuba nga yo kubakyala basinga obugagga currently mu bakyala abali besente wano mu uganda bano bona badonizera ababulaaka abaani bali mubyabwe teri munkyala emiriamuzali kuba na sente mu bakyala bali mu butaala wano ekampala ali mu levo yiye so buli kimu akifunye era buli kimu akiina briefly yoyo talina nyo byafaayo biryawo bitiisa okugjako abadde nnyo mu ntalo ez'enjawulo ng'olutalo olusembyeyo luli wakati lwa yayinawo olutalo wakati we ne bamisamu beto ah, ono ndozi yali mujja we abadde n'olutalo wakati we ne yalufunamukawo ne fabiola juzi nga batunkako bya miss world ne miss uganda ah, bwatyo tatudde butala bwagala wajibu kasera abako ne sasage jayiya okusoka kubanga atambulira bintu bya showbiz bino akuliridde la kwata kiriza nti akuliridde e, ne miaka ja tugamba je joji gatta mujibanga na mwebiri 1974 okutuuka olwa lero currently e, so yoyo mchala Zari Hassan yoyo ambozi mukufa kwa bawe record ji yale kanti yakiza mudomkula ku mulambo gwa Ivan Semwanga teri gwe yakiriza yadi nogu era olaba ke uganda baziika muziike olwo ne so bwatyo bwali nze wasawa emmanuel sinza kampala uganda kubanga tuliziganya